Wenn es die nächste 15 Minuten. Gefällt. hier los? Ich arbeite für The Bahn. Ich suche über meinen Ausweis. Das ist Sperrgebiet. Sie sind verhaftet. Runter auf den Boden. Halt, halt, halt. Beruhigen Sie sich. Wir finden dadurch sicher eine Lösung. Wir öffnen Doch. das Feuer, wenn Sie sich widersetzen. Runter! Now! Was zum... Keep an eye on that checkpoint. Kraus will be coming through any Look for Kraus with your camera. Damn. Security's even tighter than usual. If they detain Kraus, he could miss his meeting with Volkov. Good job, that's our man. That's Kraus. unsichtbaren Essen. Das ist für mich zu Noch ist das Licht. Wie schön, dass Sie es geschafft haben. Krause setzte Table over my right shoulder. Nice work. Now find the briefcase. Hallo? Tut mir leid, hier gibt es keine Freya. She'll be up for hours. Clean it up. Traka and get out of there. What kind of fool are you? You think you will die with dignity here? You are damaged, Prince. I agree you're a hunchback. Что такое?